26 çıxmısınız hocam? Bugün Ağdama gəldim. 12 gün ki, yol gəldim. Seyyoxda qarda bulanda. Hamını öldürdülər yolda, atam öldürdü. Adı familiyada nə? Qasımov Salman, Məhəmməd oğlu. Və dağlarda nə yeyirdiniz gələndə bu 12 gündə? Qar yeyirdiniz. Heç nə, qar, torpaq. Ot yeyirdiniz, qar yeyirdiniz. Qar, torpaq, ot. Ot yeyirdiniz. Ermənilərlə ruslar sizin atanızı öldürdülər, hə? Ermənilərlə ruslar. Ən çox ruslar eləyirdi. Özün gördün, hə? Hə, özüm gözlərimlə görüm. Ruslar idi, hansı çoxun eləyən. Bizlərdən qırılan çox oldu. Laf çox oldu, həddindən artıq.